Hi guys! To. Sininga video ko istoryahan ta ang ginatawag nila nga new normal. Ano inabala? Ambot. Wala ako kabalo. Amo na ganit nga mga sisa. Tas Ilonggo Talks! May slogan ako. I'm back, I'm back, I'm back, I'm back, I'm back, I'm back, I'm back. I'm back. Dugay naman tanadula ano na tabo, life happened guys. Damot ng gig na balaki. Anyway, I got some support para magka-content kag makamatamat balik ang ilong gumi sa YouTube. Ang writer sa ilong gumi website na si Monique de la Surayas, palakpalakan. Nagtipon siya guys ang mga reaction kumbaga sa mga tao pati sa normal tungod sa corona crisis nga kinatabo subok Sina yung pag-umpisas ng Tour 2020 kita tanangin kibot sa wala kung toong uh, mga problema. Kabahay na dali ang ginatubang tanga pandemya subong na COVID-19. Badamo nga kabuhay ang gimbago sa sining pandemya kag gimbago man sini ang ismo nga paglakat sa ekonomiya sa bugoos ng kalibutan. Madamo man sa mga kabuhi ang nadula kag madamo man sa mga pamilya ang nadulaan sa mga himata. <laughs> Himata, nadalaw pangod sang virus. Apang sa piyak sini nagaugyon sa giyapon ng paglaom sa tagsa-tagsa, paglaom nga malampuasan ang ining paghangkat. <laughs> Guys, I'm trying. Sa tanan nga nag-alalagi ng bulan, ano ba lang mga butang aton na realisar? May pagbagkubla sa atong panggawi, ukon sa pangabuhi, nagsasini nga amat-amat kita sa pagbangon. Ano bala ang mga butang na gusto mo magaan sa butan siya? So again, ang atong nga writers, ang nang gawin website, nag um, ng ambush, <coughs> makapangkot siya sa mga guide ta, just a few questions, pwede sa ano no, bakit naman mo sa nila sa mga agak tinatapok subok. Sining nagligad nga tatlo ka bulan sa quarantine period, ano ang mga butang kung bagay na nidlawan mo brahon. Miss ko, brahon. O, isang, isang quarantine period sing last 3 months. Ah, ang pagluwa sa balay adlaw-adlaw. Mm-hmm. Ang pagkadto sa opisina, sa amon nga ano ni nga Natasha, MSA, Avon, mm-hmm. ang magkadto distribute sa amon mga stocks. Amon ang mga risk ko kag met sa akol mga customer ng mga regular customers. Mm kabudla di man ano kay to ka di ba kajaya sa negosyo una ang um, nahidlawan ko gid sa tanan ang um, pagsimba every Sunday ka pagkatapos sina galagaw upod sang ako ng mga bata sa ako nga bana mula na ako nga mahambal <laughs> Manila mo tipid <laughs> My name is Timothy Dan I live in the United States, Delaware. Hi, Timothy from Delaware, English speaking. I missed hanging out with my summer friends and I miss working a little bit and I really miss talking to people. First when you said you miss working, it was like ah, and then you added a little bit that mm, okay, okay. Ako gali si Lady Lee. Bale, taga Iloilo. Wait lang gid lay delay. Bago ta mag-start, magkasikansika ko din. Yayayan tayo, ganun ka tayo, yayayan. Siyempre, maglagaw, di ba? Magtad ko sa mall, mag-window shopping, damuin, magkaon sa mga food chain, isubok nga may food ka mga mga friends mo. Mati kay siyempre subong, hindi mo na siya mahino kay may social distancing, di ba? Pag naidlaw man ko nga maglagaw nga wala mas. Siyempre para makita mo ang akong face. <laughs> yes. Diba? Dapat makita ang face. Actually, <laughs> kita lang kayo, may maglagaw, may mask ito ka. Actually, sa ako lang nga, ah, personal, personal, charin. Mas namiya ko yung kisamis, namiya ako eh, maglagaw, mag, na nakamask. Especially pag mag, magsakay sa bus or something Kay may mga tao na nabako. Ano <laughs> ang mga bagay na namiss ko nito nagdaang tatlong buwan ng quarantine period ay ang makasamang aking pamilya. Girl, nasusubo si Muya Girl ha. <laughs> Hello everyone, I'm William from Northern Ireland. Papasabak na naman tayo. The thing that I've missed the most since the quarantine has started has been sports and fast food outlets. I'm a keen sportsman and I enjoy lots of sports. But since the outbreak, I haven't been able to play any sports or even watch sports on TV as everything has been cancelled. And I really miss the sporting side of things and the social side as well. So I miss chatting with my teammates and all the activities after a match. Um, secondly, fast food outlets. I love my fast food and all oh, the fast food outlets are shut, so I'm I'm missing that a lot. Hi! Mayong adlaw gali sa inyong tanan. Ako gali si Monique sa San Juan Molo, Iloilo City. Well, kung ako inyo kumangkuton kung ano ang mga bagay nga na-miss ko sa nga tatlo ka sa aton quarantine period, siguro ang unaw na sa tanan ang maglagaw upod sa mga kon mga pakaisa kag sa mga friends ko. <clears throat> Dayon ang mag-ano ko agad, uh, magkaon-kaon sa gwa kay to mo kay didlaw magkaon sa gwa sa mga fish bulan sa mga fast food chain te <laughs> ang um, nay kwarta. dayon isa ka ged ang magbijoke. Oh, alam mo, kung alam ano mo bidyoke, upod sa inyo, balayaya, mga ano pakaisa ko. Si Monique kali, ama si Monique. Ang ngamba ko nga writer sa mga gumi. Upod sila. Kay, actually, ko magbijoke kami, feeling nga ka dula, balabas ka pa paano, ang mga stress na ginaagya namon, sa kaboy namon, tanan mo, <laughs> drama. Dayon, una eh, uh, tapos hindi pa ginudula da ang pagsimba kaya mo na eh. biskan hindi hindi man nalata sa tsura ta pero kasi bata wrong because self harsh mo na uh, eh. ah, daw nandan kulong simba kada domingo te kay sumulan daw damo wala mga social gatherings kay hindi pwede tapos mga like eh, mas gatherings nga ano man kumiyala man sa buong misa limited lang makasulod te mo na kung may isa ka butangan hinbag o ining pandemya sa bilog mga pagkatao ano ini kag nga ah ang pagkatawag dyan. Una, ang akong nga mahambal, uh, ang pagstay sa balay, una-una, upod ko ang akong pamilya. Ka, dala ako makita kung ano ang ang mahimo namon sa tatlo ka bulan nga na home quarantine. Ay, partner ko kanin di mo kasarama ko siya sa isa kasi mana. Duwal kami. Kaya pa tatlo ka bulan, Diyos ko Lord, at Lord, ako makita tsura yan. And... Dira mo makilala ang inyong mga kaupod sa sunod sang panimalay. Lord. Bilugid yung pagkatao. <laughs> Do wala man sa may ginbag ugid. Amo lang na iyang din change niya nga do hindi na pala sila ano ang paggusto kagay sa gusto mo. Pero syempre damo bawal. Ano na. Ang binago ng pandemya sa buong pagkatao ko ay mga bagay na di ko pa nagagawa noon pero ngayon nagagawa ko na dahil sa virus. Dahil na nga mga bagay-bagay guys. <laughs> Kung ano na, na-curious kung ano na sa mga bagay-bagay kahit. <laughs> Sorry, sorry. Siguro hindi tama ng buta. Ah, hindi tama ng balngas ano um pagbago. Siguro realization kay uh, ah, as we all know, damo ka kinatabo sa mga sa palibuta, like mga, I mean, not just this pandemic, but also some of the natural calamities, like mga volcanic eruption, then mga linog-linog, mga blate. Everything that we had experienced now was very unpredictable. Pag pinag-English pa ka, isa ako nag-kot-not ako ulo. Wow. Adjust na lang ko ganit. and even our life is very unpredictable. Wala, di mo na uh, ah, ti isang nagakabuhi ta diri sa kalibutan nga ini dapat i, treasure ta ang kada bagay ng miyara ta mapagamay mo na kokon dako and also sa mga tao nga gapalibot sa ton treasure ta sila uh, kay mo na eh hasta uh, para sa ulihi bala wala man regretla kung ano gid man paano ka bala nag-adjust ka din ng mga pagwag-uwang mo na experience Balay, gid sa hamon, pangamuhi nga ara kayang sa sasulod sa balay. Mas slow ano siya feeling kaysa kaubra kayo na sige-sige. Pwede ko ni ka-relate kayo, kayo kaubra mo gyapon. Basta may quarantine, quarantine pandemic shit. Kaubra mo kuya ko. Yan, daw priso ka, hindi ka kapag gusto gwa, makadto sa tinda, makadbulong mo, uh, whatever nga ah, imo kantuan, hindi pwede. So, hmm. ang mamis mo nga pati amon food sa sulod sa balay, uh, limitado. Mm. Hatag sang barangay, uh, mula na bugas, sa isa ka semana, kadua maghatag, tagduwa ka kilo, mm. pag ang isa ka kanton, isa ka sardinas. Mm. So, hindi kita hindi sufficient ang foods na Kag Pag mm, ang kung wala ina kay lockdown gutom gid ang amon kay malay. Yung may arap to nabalitaan ko ang mga panimalay na pigado nga uh, wala naka-receive sang ayuda, ayuda naman na. <laughs> sang pagkaon na yun sa government udagi na iya sa tanan kay tungod nga bag-ulang tanag baliksan yung normal ang distansya una-una gid kong sa pagbiyahe mo kinanglan may hindi kita magsiling nga magdikit kita sa mga nagasugata na itong sa mga kundi yes. man, especially sa mga jeep o sa tricycle magsakay man kay tungod gani na Basi makakuha kita bala sang di namin na virus. Kamu ano nang ginawa nito ang tasubong ang COVID-19. Kag magmask gid kay tungod sa kinkis a ah, may ara nga tawo nagaubo kay hindi tanay kabalo kung may, may sakit na siya o wala pag mag-sanitize gid number one gid ang kinahanglan naton sa aton kaugalingon ang paglimpyo maghugas ang uh, kamot. Kaya kung siya kakalipat na ako sa ako nga hiligay nun kay ti isa ako ka dito na ako start sa Batangas na stranded lang ko di. ti pasensya gid ha. Napatawad ta ka hindi ikay nag-iisa. <laughs> Kag importante sa tanan ah uh, amo na eh hindi kita malipat nga maglimpyo kita sa atong lawas. Number one, gidi na iya. Kaya para nga ma preventa ang mga virus nga nagapalapit sa ato, nagakalat sa atong palibot. Siguro, bisan ni ara ng transportasyon, do hindi man siya gyapon sila nga makapagusto ka kadto kundi magusto ka siya pa rin. Amo na gani may social distancing tapos sa ibang nga lugar hindi ka man basta-basta makasulod kag makabuwa. So budlay man gyapon nag-travel. Tapos ang pag-adjust amo na gani kinanglan magkati ta danay sa mga rules kay hindi ta kapagusto pa kalaga Ngayong new normal, mga challenges or changes na experience ko ay yung lumakad ka at pumila ka ng mahaba at yung feeling na nagmamadali kang umuwi dahil sa curfew at yung iba natatakot na baka madaanan ng patrol at kapag wala kang mas sisitain ka pero sa ngayon din natin masasabi na new normal na dahil di natin alam na mga nakakausap natin ay positive na pala sa virus. Grabe itong lungkot-lungkot mo. Tumawa ka naman minsan. <laughs> Hindi, pero tama po siya. Wala, nagtatagalog na ako. <laughs> Tatagalog na ako. Umarunong oh, pala akong magtagalog. <laughs> Eh, tiyan. Kakabundang talaga. Pagbago ng ating panahon. Charing. Ang mga na-experiensyahan ko siguro sa mga new normal, uh, mga changes. Siguro ang sa commute. <laughs> Pili ko balaan din ako bala mo sa kay jeep. Kay ano balaan, sa wala sa mga jeepney bala, wala sila daw kumaga direct ng kabayad tingala ko ba ang ligan, nagbasa kaya ako, chief da yun, wala may duhol sa bayad ko. Then talaga, visa ka kasi sa hilagang bansa ko nga idukol mo na lang siguro miss mag ano ka magpanaog ka na I mean ang bayad bala di muna isa po ged sana ano ko encounter ko ang pagmahal sa pamasahe di uh, which is very understandable muna kay syempre tanan mo lang taga nadulaan sa oportunidad mo makakita ko ito diba tapos damo mga nadulaan umura siling mga niligid ng mga binulan i-sarot ko lang. Mula na, ang na-appreciate, na-appreciate ko sa, sa, sa government in Germany kay di ba nag-force sila ng mga businesses ma during isang lockdown na period. Pero nag-send sila financial support sa taga-businesses para hindi sila ma-perde pala sa during isang period na lock, nag-lockdown kag para hindi man maapektuhan kid sang dako ang ekonomiya ang mga guru I think nga Basco kung pa Japan kami sa Germany even though nag-stop ang mga businesses nila. Life na itong kinanglan healthy kita, lagi healthy, yes. hindi pero sina nga uh, hindi ka kagwa kay ang mamet mo virus, hindi mo makita sa naked eye ang sobra pa sa gera ang imo maatubang nga ginakulbaan ikaw magwa sa balay mo kay mm-hmm. basig okay. mahawa ka pagbalik mo mahawa pamilya mo okay. Mm-hmm. sa tanan nga uh, naka-experience ang lockdown ang bad experience ta nga uh, hindi kita kagwa hindi kita safe nga maglagaw-lagaw kundi stay home lang uh, safe mm-hmm. kita tanan careful sa isa kang isa, pamit sa dala nun, mm. magmastig lagi mag-alcohol. <laughs> Ah, Life is short and we all need to love each other and not fight against each other because that's what the government is, wants us to do is fight each other and kill each other. All we need is love, love, love, love is all Ang mensahe ko po sa lahat ay palagi po tayo mag-iingat at huwag po natin kakalimutan na maghugas po ng kamay at gumamit ng mask at ng alcohol. Hindi nyo, huwag kayong, ano, uh, kayo, iba inyo hindi na nga. Life is far too short and you should try and make the most of every opportunity you have because you never know what's around the corner. So, thanks for listening and everyone keep safe. Rinig nyo yan? Rinig nyo yan? Siguro, ano na lang ta, sunod na talaga sa mga safety protocols yung ginalatag sa ating mga uh, ah, national and local governments kay actually para mo na sa atong tanan. Tapos hindi na ta kadong dungol, kay the more ga pinadungol ta, the oh. more ga, at least ta siya, uh, at least ta siya sa virus mo na. Dayon na mo na um, always wear mask in a public places kag mo na alcohol pagid gamit alcohol permit kag mo na don't forget social distancing. Ito yun. Muna eh, ang um, uh, eh, uh, be obedient lang kita sininga time kay malampuasan tagit manita na na. Guys, bali yung message ko lang sa mga tao sa Cebu. Siguro mas mayo nga magpati na lang tong anong rules di para siyempre para mani sa ato nga kaayuhan, di ba? Tapos hindi na ta sabi ka sample mag matitos pa, kumbaga sa mga, kung ano man ang ginapatupad subong, pag syempre, para nasa safety natin. Now, sabong kung magsigi ka da ka rebuilde, eh. kumbaga sa ginapatupad subong, diba, ikaw mo, imong man yapon, galing mong ginahalikan. Message ko na Message ka man. Isipon nato nato, kagaling mo nga maging safe kita. Ako lang. ang channel ni Ilonggo Mu. No, i-like lang ko mo, follow, and subscribe. Pag, syempre meron din akong channel kasi gusto nyo man mag, ano, maglantaw <laughs> sa ako na video. <laughs> Search nyo lang Lady Lee channel. Yan. May ara mo ko mga videos. Subscribe man, <laughs> tag like. Thank you. Subscribe guys sa channel ni Lady Lee. Search nyo sa YouTube. Don't forget na mag-subscribe sa Ilonggo channel on your YouTube and Facebook. Thank you! For more interesting videos, don't forget to subscribe Ilonggo channel or you may follow it on Facebook. Thank you! Please subscribe to Ilonggo on Facebook or YouTube. Thank you for watching this video. Uh, also, for more uh, suggestions ng next content, pwede man nyo kami i-message sa aming official Facebook page, Ilonggomi. Uh, muna na guys, um, muna na See you all again next time and enjoy the rest of your day. Ang madam, huwag nga salamat po watching you guys sa pag-suporta, sa pagpadayon, sa suporta sa Ilonggomi. Bisando kayo, tanadula, mga sobrang mga sa kabulan. <laughs> excited kaya baka mo na kayo makita kung magyapon sa analytics kung ang mga galanta ang magyapon kahit paano sa mga videos tanong mga daan ng videos so maraming salamat ag sa mga naging parte sa video nga ni salamat kasi nyo tama ang tama ang salamat shout out na kay Angel World subscribe ako sa channel yan may kasdanog hindi ako sure kung kanyente eh. sa mga pangwaka ko dikit kami na shout out so that's it guys and thank you very much for watching this video kita rin sa susunod see you soon